atenção, bando de louco Chamada de cotoco, rale fumo, infantaria Só rajada de pipoco, atenção, bando de louco Chamada de cotoco, rale fumo, infantaria Só rajada de pipoco, frau Qual será o estratagema? Prepare suas gemas Levante enfermarias que essa porra não é arena Tem guerreiro, tem fazenda Festival é só uma lenda O importante é que não é é que você aprenda Faça tropas de uma vez, migrando de mês em mês Tem os abusa viciado em comer carne de chinês A maior guilda do Lordes e o amigo deu papo Não é L, não é NEP, então é VAP Atenção, chamada de cotoco Rally, fumo, infantaria, só rajada de pipoco Atenção, bando de louco Chamada de cotoco, rally, fumo, infantaria Só rajada de pipoco Pra recrutar é só pimel, falar com sugar, mel e cap Se passar na entrevista, sua prova é rally party Que o Nest convocou com NPS, é uma família Pra quem desacreditou é W formação de quadrilha Alô, alô, bando de louco Só santo do pau oco Se mexer com a elite, teu castelo pega fogo Medo não habita aqui é só abalo sísmico, raliflu, infantaria, herói lendário e sete é mítico Mas se troca falange, a tropa muda no caminho Não adianta mandar em coleta e nem esconder em ninho Então vem cá, que hoje tem KVK e qual é a meta? É manda tropa nos rali, se tá em fúria nós tá perto Atenção, bando de louco, chamada de cotoco Raliflu, infantaria, é só rajada de pipoco Atenção, bando de louco, chamada de cotoco Raliflu, infantaria, é só rajada de pipoco Frau! peixe frito, o de louco, meu parceiro, saudade, sugar mel, bronzinho, papi sapos, sabusa, cabe, SHMD, o cérebro. Um beijo pra Morgana, meu amor, me apresentou esse vício. Isso é Elite Warriors, porra. Chupa, KW, chupa!